E, honetan, ba, ikusiko dugu, ba, nola e, GitHub edo Bitbucket zerbitarietan ba, nola tokenak sortu. E, bueno, ba, zer dira tokenak? E, tokenak, ba, e, segurtasun kontu direla eta sortu egin behar dira, eta, bueno, pazaitz baten moduan funtzionatzen dute, eta, ba, git eta git e, egiten den bakoitzean, ba, zartu egin behar da. E, eh, bale, ba, bueno, hauek dira jarritu beharreko pausuak e, eh, GitHuben token bat e, sortzeko. Bale, ba, dugu nola sortu lehenik eta ben GitHuben. Esan bezala, eman behar da e, ikonoari eta hemen settings klikatu. Gero, hemen amaieran agertzen da developer settings eta hemen e, ba, personal access tokens. Eta, ba, sortu egin behar da, eman generate new token. E, bale, eta e, bueno, tokena sortzeko, ba, hemen jarri egin behar da, zertarako e, nahi duzuen tokena sortu, eta gero, e, aukeratu egin behar e, dituzu aukera guztiak, hemen ja daude aukeratuta, eta e, gero ba, e, jarri egin behar duzue e, zenbat e, nahi duzuen e, tokena e, irauntzea. Ba daude aukera desberdinak, eta bueno, baita ba, jarri alduzue inoiz, inoiz ez e, e irauntzea, eta, bueno, jarri nahi, e, nahi duzutena, baina gutxien ez e, jarri behar dituzue laro gehieta amaregun, ba, nahi baldin baduzue e, kuadri guztian gutxi gora bera, ba, e, pasaitz berdina, oza, token berdina e, erabiltzea. Eta, bueno, aurrela izan da, e, ba, eman, eman berdizue generate token, Eta, bueno, ba, kopiatu egin behar duzue, eta nahi duzuten eh, tokian e, gorde, e, ba, gero ba, dezagertu eh, egingo delako. E, ikusten duzuenez, ba, ja, ez da ikusi. E, bale, ba, bitbaketen hauek dira ba, jarraitu egin beharreko pausuak e, token bat e, zortzeko. Eta, bueno, ba, bueno, ba, ikusiko dugu nola e, zortzen den ba, em, klikatu egin behar da ikonoan, eta ba, personal settings aukeratu, eta hemen ba, add password e, klikatu, eta hemen jartzen du create e, add, e, add password. Eta bueno, hemen ba, jarri egin behar da berriz ere ba, zertarako nahi duzuten. Eta bueno, ba, hemen ba, ba dago ja guztia aukeratuta, eta ba, zordu, eman behar create, Eta, e, bueno, ba, amen e, eh, agertzen da zein dan pasaitza, e, berriz ere, ba, baketen bezala, oza, bezala, kopiatu egin behar da. Eta, ba, nonbait bait, gorde. Eta, e, ba, bueno, ba, ikus ez zein da ikusi zein dan pasaitza.